бүгін жұма күні мектептегі сабағымды аяқтап шыққан мен жолай базарға соғып фарш ала кетуді жөн көрдім ертең жақсылап демалып балаларыма тәттілеп манты істеп бермесем базарда жағалап келе жатып картоп жуа сатып отырған таныс бейнеге көзім түсті апырау мынау ауылдағы сұлу біткеннің сұлуы көркем ғой бұл мұнда не отыр мұндай күйге қалай түскен деген сансыз сауалдар мен қасына қалай жақындап барғанымды білмей қалдым келіңіз картоп жуа аласыз ба деп маған басын көтеріп қарады қарады да мені танып ыңғайсызданып қалды амансыз ба көркем а қалайсың жадыра жақсы шүкір мені бұлай көрем деп ойламадың ба деп жымиды көркем а иә иә дедім аузыма сөз түспей маңайдағы жазылған тағдырдан қашып құтыла алмайды екенсің менің өмірім осылай болды деп ойладым ба жадырау иә көркем сені бұлай көркем көрем деп ойламадым жүрші бір жерге отырып шай ішейік дедім иә барайын онсыз да таңертеңнен бері жөні сауда болған жоқ сенмен отырып ауылдың жаңалықтарын естіп қайтайын заттарының бетін жауып қасындағыларға тапсырған көркем екеуміз базар жанындағы тамақтанатын орынға кірдік ол қол жууға кеткенде тамаққа тапсырып беріп тапсырыс беріп қойып терезеге қарап ойлана кеттім көркем десе көркем еді ау кезінде көздері ботадай мөлдіреген ақша беті албыраған шиедей ерні мен найзағайдай кірпіктері бар сұңғақ бойлы аяқ қолы балғадай шаштарын қос өрім қылып өріп қойып бойын тік ұстап қасыңнан өткенде жігіт түгіл біз қыздар сыртынан қарап қалу едік тура қыз жібектегі меруерт өтекешовнаның жас кезіне айнымайтын сондай сұлулықты аямай берген алла да шебер ау дейтінбіз бүгін бүкіл мектептің жігіттері мен ауылдың ересек жігіттері оған ғашық тұғын әкесі мектеп директоры анасы кітапханашы болып жұмыс жасайтын олардың әлеуметтік жағдайы жоғары болатын өзі күйлі тұрғасын ешкімді менсіне бермеуші еді мына жер жайлы екен бұл жерде қымбат болғасын келе бермейді екенбіз базар ішінен шайханалардан жүрек жалғап аламыз да көркем орнына жайғасты бет аузының бәрі әжім торлаған жүзі күнге күйіп тотыққан маңдай менен самай шаштарын ақ шаш басып кеткен көркемге барлай қарадым менюді қолына алып қарап отырған ол не тамақ ішеміз деді лағман менен шайға тапсырыс беріп қойды қойып едім дедім ә мейлі сен не ішесің де мен де соны ішейін деді бала шаға ауыл аймақ қалай деді көркем ауылға бармағалы біраз болды мен осында тұрам ғой осындағы мектепке бастауыш сыныпқа сабақ беремін дедім а жақсы болған екен кезінде мектепті жақсы оқығандардың хандарың ғой мұғалім болғаның дұрыс болған ал біздің жүрісіміз мынау қолымыз күс-күс болып базардамыз неге мұндай күйге түстің е мен осы өмірді тілеп алды дейсің бе бірақ бәріне өзім кінәлімін бар кінәмнің өтеуін осы өмірден алып жатырмын өзіме де сол керек деп үнсіз қалды бір кезде алдына келген шайдан бір ұрттап қойып әңгімесін бастап кетті адамның жанын жаралайтын алға қарай нық қадам басуына әр қашан тұсау болатын жағдайлар өмірде кездеседі кездесіп тұрады барлық адам бірде еш ешқайсысы қателеспейді деп айта алмаймыз ғой қателестік қателес пенде жоқ мен де бір қателіктің артынан екінші қателікке ұрынып өмірінің астан кестеңін шығарған жанмын барлық жағдайға өзім кінәлімін мен отбасындағы ең кенжесімін алдымда ағам мен әпкем бар үшеуміз де ата анамыздың махаббатына бөленіп өстік әкем мектеп директоры анам кітапханашы болды не ішемін не киемін деп тарыққан жоқпыз бізде бәрі болды үй машина мал анам мен әкем өте келбетті жандар болатын сондай әдемі кісілердің балалары да әдемі болып өседі емес пе әсіресе сұлулықты алла маған аямай беріпті сол сұлулық құрғырдың кейін өзіме сор болып жабысатынын мен сорлы білмеппін мектепті ондай қатырып оқымадым әйтеуір директордың қызы мен мұғалімдер бағамды көтермелеп қоятын өзім сұлу өзім үйдің еркесі әрі байдың қызы болғандықтан жан жағымдағыларға менсінбеушілікпен қараушы едім мектептегі жігіт атаулының барлығы маған ғашық телефоныма толыссыз хаттар келіп жататын сүйемін күйемін деген бірақ бірде үйіне жауап бере қармайтын едім 11 сыныпқа аяқ басқан кезіміз күз айы болатын бір күні сабақтан шығып қыздар болып келе жатқанбыз артымыздан бір жеңіл көлік тоқтады да рөлдегі жігіт көркем қайтасың ба жүр апарып салайын үй жағыңа ағаңа бара жатыр едім деді бұрылып қарасам жақында әскерден келген ағаммен құрдас ақылбек екен иә қайтем деп қайтамын деп қыздармен қоштасып мініп алдым ақылбек түр тұлғасыз келіскен қара торы сымбатты жігіт болатын үйге келем дегенше әңгіме айтып келдік артта отырған маған айнадан қайта қайта қарайғаштап отырғаннан мені іштей ұнатып жүргенін сездім машинадан түсіп үйге кіріп кеттім ал ол ағамның қасында әңгімелесіп қалды